Я дикая Кассандра Игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и Free Fire community is slowly dying bro Free Fire बिल्कुल खत्म हो चुकी है फ्री फायर 2019 का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड गेमिंग ऐप था Free Fire ने 2021 में 150 million plus daily active users cross किए थे रुको जरा सबर करो जी हाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो 19 लाख की लाइव वॉचिंग होगी एक लाइव स्ट्रीम पर और ये था गरीना का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दोस्तों एक और बार आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है जी और आप लोग देख रहे हो total gaming YouTube channel so so guys video अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा वो आप कमेंट में बताइए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय